Jadi wong alim mesti tersiksa. Kalau Imam Asyari itu tersiksa. Mereka biaya ke lafat neng Quran hadis sing dohiri ku Allah mirip makhluk. Terus wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah di istilah Quran Allah ya susah. Ah, aku roh kelakuan Fir'aun susah. <laughs> Jadi pengiran aku roh kelakuan Fir'aun susah. Istilah pengiran ya falam ma asafu. Nah, apa? kan asifa ya safu asafan ya kita alate soroko asifa ya safu asafan diikutkan wazan afala nah ini kan a safan terus amana jadi dari a terus diilal elal jadi apa amana berarti a jadi asafa nah falam ma asafu mongko sumangsani gawe susah sopo fir'aun wa kaumuh gawe susah nak ingsun ribet ya kurang fir'aun sak bala susah Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah? Tak butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini, falam ma'asafu, mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sopo Fir'aun dan Balani nak ingsun. Eh aku udah Kelakuan Fir'aun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intakom namin. Paham ya? Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya kaya kowe lah misale kowe kan melarat terus tak omong, "Ucah iku lho, saiki sugih." Ya sugih cah lagi untuk wesel paling ratus sewa kan harus ditakwil. Ojo kok mbok sugih. Wah, kok Abu Rizal bagi. ya ora. Yo ora ngarah rayi-rayi ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misalnya suatu saat daran, "Wah, iku lho pinter, pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho ganteng, gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kayak artis-artis Indonesia iku lho wayu. bakok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab e tuntas apa? artis Indonesia kon dolan ning oh, itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab e tuntas. Ya eh, wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing gandeng-gandeng dakok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di kira Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, ya ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika? Mulan andelo Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia delok bingung. <laughs> ya ayune nang ndi maksud e? Kruwiteng wireng oh. Waduh. Ribet kan? Nah, kabeh apa di ditakwil. Jadi barang nak ra proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logikane. Dadi nek ana lafaz ning Quran to ning hadis kok zahire kunyulayani kaidah, yaiku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa di takwil. Kaya Allah kok di dimripat, lah kok berarti mirip makhluke, berarti duwe eh, pemandangan sing riayah napa? Jadi namanya ini wasbir lan sabar siro Muhammad fa innaka moko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira Muhammad yang ngelakoni hukumku tenang-tenang aja sing sabar. Fa innaka moko saat temne sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misalnya bayimu mudulan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina etah tari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya mana nih pantauan saya dalam perlindungan saya jadi orang kok mana nih fa inna kafi ayunna kue neng meripatku karena nggak ada meripat secara fisik karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih paham itu jenis apa wa kulla nasin awhamat tasbiha awil ya jadi soalnya berdino ngaji ini oh terakhir petang 14 ribet kiai kok parah Kula mulang ya kepeksa. Jane kula makome iku wis bar subuh eling pangeran wis wiridan eling pangeran. Gara-gara nang pasanan nang ngaji ribet. E. Ribete kok diulang ya mesti alim di bar tambah. Lho cara tak ulang mesti alim semangat to. Semangat. Tapi sumbut to. Mesti merangi esuk-esuk melek sebelah pancet. E. Ora ora ono Tapi mau ala sampean kan untuk ganjaran wah ya ribet ngono. Nak ganjaran ora usah ngaji kan wiridan to dalail nak golek ganjaran. Ngaji oleh ilmu, aja golek barokah mana ana ngaji boleh. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta apa nas atas biha ing serupane Allah ning makhluk. Carane piye awil mongko nak milo sira ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa reka? Ya, takwil kemana dota atik ben sesuai kaidah. kaidah ya mau misalnya ya hiu di tangannya Allah lo Allah kok di tangan ya ditakwil kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya berarti ya hiu berarti apa kekuasaannya Allah iku foko aidihim jauh di atas kekuasaan mereka atau bilang kedua awfawid fawid utawa nyerah sira setes kau muni rafaham iku ya ape Bolak-balik goblok ya ape tak tak Takwilane piye gak faham Terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mulane goblok yo mau barokah mau nek misale Ya tuwo hilo iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya <laughs> iku ya solusi apa? Fawid apa? Dadi koyo makome mutafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjahlin apa? Anjalin. Berhubung ora paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tansihan ing bersihna Quran. sementing gede mental apapun cek takwil cek tafwid niat yang bersih no Quran songko makna sing sawangan ya Allah serupa makhluk e lah neng kajing Nabi ya podo misalnya ono lafat sing dohire Nabi ku doso ya podo ya ditakwil karena secara koedah Nabi itu harus maksum terjaga dari kesalahan atau songko dosa. nanti kok ono lafat ngono ya sama kita takwil Misalnya ono ayat liau liyau firolakawahu mataqaddama mindam bika, Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut mindam bika, napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad mindam bika sanging dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak Nabi ini dosa pemenang umatnya, Nak umatnya karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nanti meh matek wejek cek dosa. Lah mati ra dosa piye wong desa wis melarat, ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kafe, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi bareng dicupukno matek. <laughs> Lah wong nak wali ape mati wis ngamuk sik. Ngene malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakane ngono terus. <laughs> Wis apa? Kere. Nabi semoga-moga disuruh pangeran gue. agak-agak ya disepuro, suwung akhir-akhir jelas ora disepuro sakit kan. Mau kalau cerita ya, baleni malah ya. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara dohir diarani zambika, nabo. Ya harus kita takwil berarti liyafiro sepuro nyepuro sopo Allah Allah laka maning liyah liyafiro laka wahu ya. Ma taqaddama min dambika berarti liya firo supaya nyepuro laka maring siro muhammad liya firo laka sopa Allah Allah ma ing perkoro takut dama kangus keliwat opo ma min dambika sangking kesalahan siro